Nabi Adam alaihi salatu wasalam pernah bertanya kepada Allah Taala meminta kepada Allah supaya Allah Taala tunjukkan bagaimana rupa nabi-nabi di kalangan zuriat keturunannya. Lalu Allah Taala turunkan kepada Nabi Adam seluruh gambar-gambar nabi-nabi rasul tadi dan diletakkan dalam satu peti yang dimiliki oleh Nabi Adam dan ditanam di sebuah tempat maghribi syams tempat terbenamnya matahari.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 wajah nabi-nabi ditunjukkan oleh Raja Rom Heraklius kepada sahabat Nah jom kita tengok videonya guys Saya sudah penasaran macam mana istilahnya isi daripada video ini ya Mungkin banyak istilahnya uh, ilmu-ilmu baru yang akan kita dapatkan Nah ini dari Masjid Sungai Ara guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi Jom kita mengaji bersama Let's go Sungai Ara Jangan lupa guys Hasanin wa nuzulun kathir jadi raja ni hormatkan kepada sahabat-sahabat ni dia rasa pelik. Dia tak pernah jumpa tetamu sepelik sahabat Nabi yang berani, yang bertakbir sampai bergegor istana dia. Lepas tu cakap tak berlapik, tak bertapis. Apa orang kata straight forward orang kata. Lalu raja ni kata, "Aku ada sesuatu benda aku nak tunjuk kepada engkau sebagai penghormatan kepada kamu semua. Malam ni tidur di istana aku." Lalu kami dibawa dekat satu bilik bimanzil sebuah rumah yang besar wa nuzulun kasir dan banyak bilik dalam rumah tu nuzul ini bilik yang besar-besar bilik VIP fa aqamna kami duduk kat situ selama tiga hari fa arsala ilaina lailan satu malam raja ni ajak kami berjalan fa dakhalna alayhi fasta'ada qawluna fa Thumma da'a bi syai'in ka hay'ati rib'atil azimati muzahhabatan. Satu malam, raja ni bawa kami masuk dekat satu uh, rumah yang besar. Kemudian raja tunjukkan kepada kami satu benda empat segi yang sangat besar dan disalut dengan emas muzahabatan macam kotak lagi kita kata ataupun bilik yang besar disalut dengan emas bil dia punya pintu tu ataupun kotak tu lah kotak yang besar ni macam lemari lagi kita kata fiha buyutun sigarun alaiha abwabun oh gambarannya macam tu maknanya lemari ni besar buka pintu lemari ni dalam tu ada pintu-pintu yang kecil beberapa pintu-pintu yang kecil macam frame ففتح بيتا وقفلا فاستخرج حريرة سوداء Lalu raja ni pun buka peti yang besar ni Dia buka pintu yang pertama Dia buka pintu yang pertama Dia keluarkan Sekeping hara apa ni harirah apa benda tu sutera sutera yang diperbuat warna hitam sutera ni fanasharaha dia pun bentangkan sutera tu macam sejadah lah besar dia bentangkan Faiza fiha suratun hamra. Tiba-tiba dalam sutra itu ada satu gambar berwarna merah. Gambar tu berupa macam mana? Rajulun dakhmul ainaini azimul alyataini. Gambar tu gambar berbentuk seorang lelaki matanya besar, punggungnya besar, lam ara mithla tuli unuqihi, lehnya panjang sangat wa idza laysa lahu lihyatun dan tidak berjanggut wa idza lahu dhafiratani ahsana ma khalaqallahu dan lelaki ini ada dhafiratani apa benda tu yang kofu-kofu Cina apa tocang ah tocang dhafira ni tocang jadi to, dia ada tocang yang panjang macam tu lelaki mata besar punggung besar badan besar leher panjang tidak dijanggut, ada tocang panjang macam tu Cantik rupanya. Qala at'rifuna hadha? Raja tanya kepada kami, kamu tahu tak siapa ni? Kami tak kenal, tak pernah jumpa ni, pelik sangat rupa ni. Apa kata raja Rom ni? Hadza Adam alaihi salam. Inilah wajah Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Kami kata biar ya, betul. <laughs> Habis lagi. Ni, ni dua buku surat bang. <laughs> Kita pun okey lah dia kata nah, Ini aku nak kenalkan kau Adam alaihi salam Dia pun tutup pintu tu Simpan balik sutera tu Dia buka pula pintu yang lain Pintu kedua Fafatah baban akhar Fastakhraja minhu hariratan sauda Jadi kita boleh bayang bagaimana rupa Nabi Adam Lalu diorang keluarkan Buka pintu kedua Dia keluarkan lagi sutera yang berwarna hitam Faizah suratun bayda ada gambar seorang lelaki yang putih walahu sya'run ka sya'ril qitat rambutnya eh sorry qitat pula rambutnya kerinting ahmarul ainain matanya agak kemerah-merahan dahmul hamah badannya besar hasanul lihyati janggutnya cantik faqala maka raja bertanya kepada kami Hal ta'rifuna hadha? Kamu tahu tak gambar siapa ni? Kulnalah. Tak tahu. Apa kata raja ni? Hadha Nuhun alaihi salam. Ini gambar Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Masya-Allah tabarakallah. Tapi tak buat kamera itu tuan-tuan. Kalau buat kamera boleh tangkap gambar boleh simpan dah ini tuan-tuan. Raja pun simpan balik gulung-gulung-gulung simpan tutup pintu. Semua fatah baban akhara. Raja buka pula pintu yang ketiga fastakhraja hariratan sauda raja keluarkan pula satu lagi sutera yang pan, yang macam tadi yang besar yang lebar berwarna hitam fa idza fiha rajulun shadidul bayad lalu kami lihat gambar seorang lelaki yang tersangat putih husnul ainain cantik matanya saltul jabin luas dahi licin dahinya tawilul khaddi khaddun pipi. Kan? Betul. Zaknun dagu. Aku lupa juga ni. <laughs> Pipinya panjang. Panjang pipi taklah panjang sangat. Mana beda dengan gambar-gambar lain dia punya pipi panjang gitu. Abyadul lihyati putih janggutnya. Ka'annahu yatabassam. Rupanya tengah senyum. <laughs> tengah senyum. Mungkin kameraman tengah gambar tu dia senyum. Qala Raja pun tanya, kamu kenal tak gambar siapa ni? Kulnalah, kami tak kenal qala hadha Ibrahim alaihi salatu wasalam oh Nabi Ibrahim dia pun gulung balik simpan buka pintu yang ke empat summa fataha baban akhara fa idha fihi suratun bayda wa idha wallahi ha yang ni ini nak cerita benda pelik lah kan dia pun buka satu lagi pintu keluarkan sutera berwarna putih Tiba-tiba kami tengok gambar ni Kami terus kenal Raja kata Ta'rifuna haza Kamu kenal siapa? Kenal siapa ni? Haza Rasulullah Ini muka Rasulullah SAW Muhammadun Nabiuna Raja terpengar Kau kenal mana dia? Lah Kami beriman dengan dia lah ni ha, Kau tengok cerita ni ha, tu, Cerita tak habis lagi Relax, relax bang Cool <laughs> Haza Rasulullah Ta'rifuna haza Raja kata kamu kenal Qulna na'am, ya kami kenal. Hadza Muhammadun Rasulullah. Qala wa baqina qala wallahu ya'lam annahu qa'im qama qa'im thumma jalasa. Bila kami kata ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kami. Kami menangis, raja pun menangis. Raja ni berdiri depan gambar tu, berdiri lama menangis. Lama boleh duduk kat semula. Apa kata raja? Qala wallahi innahu lahuwa Betul ke confirm confirm betul ni ni, ni Nabi akhir zaman betul ke muka dia? Kunna wallahi innahu lahuwa. Kalau bahasa Arab kata huwa huwa <laughs> ha, gitu. Dia dia. Memang confirm dia. Keanakan annaka tanzur ilaih. Sahabat kata muka ni betul-betul muka Nabi dan kau kalau kau tengok gambar ni memang kau tengok dekat muka dia betul. Allah. Fa amsaka sa'atan yanzur ilaiha. Lama gaji tengok je muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan timbul, siapa yang lukis gambar ni tuan-tuan? Sabo, ya. sabo, sabo. Suma qala Ama innahu kana akhir al-buyuti Walakinni ajaltuhu lakum li anzura ma indakum Ha, gaji kan begini Dia kata sepatutnya Gambar ni, gambar yang paling akhir aku tunjuk dekat kamu tapi saja aku keluarkan awal-awal Aku nak tengok kamu ni benar ke tidak Kan Kalau kamu ni puak-puak kelentong Entah mana geng ayah pin Cikgu Kaha Qadiani Syiah mana Mesti aku kata ni muka Kau sebutlah Nabi lain-Nabi lain Raja ni dia dah tahu belaka Syekh Muka dalam bilik dalam gambar ni Dia tahu belaka dah Muka Nabi mana Nabi mana Nabi Dia tahu belaka dah Cuma yang Nabi Muhammad dia tak tahu Yang tu tak tahu nama apa cuma dalam dalam pengetahuan mereka dalam Taurat ini kata inilah nabi akhir zaman tapi dia saja keluarkan kat tengah-tengah nak tengok apa jawapan sahabat nabi ni kalau kalau sahabat kata entah hmm, tak kenal pun kau tak kenal mana kenal ini nabi akhir zaman alamak kantoilah <laughs> kan macam tu Betul. jadi sahabat kenal rupa-rupanya lalu raja kata ajaltuhu lakum li anzura ma indakum sepatut gambar ni gambar yang paling akhir aku keluarkan tapi aku saja segerakan nak tengok kamu kenal ke tidak Nabi akhir zaman. Suma fatah baban akhar. Raja ni buka pula pintu yang kelima. Fastakhraja minhu hariratan sauda. Faiza fiha suratun sahma. Pintu yang kelima dibuka. Dikeluarkan juga sutera yang berwarna hitam. Ada gambar. Agak lelaki ni agak warnanya kehitaman. Rajulun ja'dun qatat rambutnya kerinting ghairul ainaini matanya agak cengkung ke dalam hadidun nazari pandangannya amat tajam dia tengok tu tajam pandangannya Abisun masam mukanya mutaraqibul asnan cantik susunan giginya faqala hal ta'rifuna hadha raja tanya kau tahu tak siapa ni tuan-tuan tahu tak agak-agak agak-agak Ha? ha? macam dah pernah tengok je muka Nabi Musa. <laughs> kan? Tak adalah Nabi paling backend Nabi Musa lah. Muka masam. Tengok orang macam aja. Hada Musa alaihi salatu wassalam. Masya-Allah. Canggih je. <laughs> Canggih. Dah pernah hidup zaman tu ke? <laughs> Kan? Backend mukanya. Hada Musa alaihi salatu wassalam wa ila jambihi suratun tushbihuhu sahabat sambung lagi cerita ni tepi gambar Nabi Musa ni ada gambar <laughs> seorang lagi meh meh dia mirip-mirip dia illa annahu aridul jabin cuba cuma mukanya agak lain sikitlah dia kata dia tak tak segarang muka yang tadi faqala hal ta'rifuna hadha qulna la Raja tanya, kamu tahu tak siapa ni yang sebelah dia? Kami tak tahu. Apa kata Raja? Hada Harun bin Imran alaihi salam. Ini abang kepada Nabi Musa, Harun bin Imran. Raja pun simpan pula gambar ni. Suma fataha baban akhara. Kemudian Raja buka pintu yang ke-6. Fastakhraja minhu hariratan bayda'ah. فَإِذَا رَجُلٌ فَإِذَا فِيهَا سُورَةُ رَجُلٍ Adam, صَبْتٍ rabaah, كَأَنَّهُ غَضْبَانٍ Ada gambar seorang lelaki kulitnya Adam ni bukan gelap, sawo matang tapi bukan jawa, sawo matang tuan-tuan sederhana tinggi dan macam marah macam marah muka dia ni lalu raja tanya أتعرفون من هذا؟ Kamu tahu tak siapa ni? Kulnalah kami tak tahu. Qala hadza Lut alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dia pun simpan. Buka pula pintu yang ketujuh. Suma fataha baban fastakhraja minhu harirata bayda. فإذا فيها سورة رجل أبيض مشرب خمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه Faqala hal ta'rifuna hadha? Qulna la. Dibuka satu lagi pintu, keluar satu gambar seorang lelaki kulit putih kemerah-merahan. Akna mancung hidungnya. Khafiful aridaini. Jambangnya nipis. hasan Hasanal wajhi. Handsome rupanya. Lalu raja tanya, kamu tahu siapa ni? Kami kata tak tahu. Hadha Ishaq alaihi salatu wassalam. Masya Suma fatah baban akhara. Tutup pula pintu tu. Buka yang ke-8. Eh banyak ni mengah ni. <laughs> Nak kenal Nabi kau ingat senang ke apa ni? Fastakhraja hariratan bayda. Fa idza fiha suratun tushbihu Ishaq illa annahu ala shafati khalun. Fa qala hal ta'rifun hadha? Qulna la qala hadha. Okey. Dibuka pula pintu ke-8 ada gambar mukanya macam muka Ishaq. tetapi di bibirnya macam ada khal ni mungkin sumbing sikit. Raja tanya, kamu tahu tak siapa? Tak tahu. Raja kata, inilah Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Tutup. Buka pula. Fatah baban akhar yang ke-9. فإذ فاستخرج منه حريرة سوداء فيها سورة رجل أبيض حسن الوجه أخنى الأنف keluar satu gambar macam tadi juga putih kemerah-merahan, hidungnya mancung, tinggi orangnya, ya ya'lu wajhu nurun ya'rifu fi wajhihi al-khushu' yadribu ila al-khumrah. Orangnya tinggi, mukanya bercahaya dan nampak gaya orang ni apa ni tenang orangnya khusyuk. Ya, yeah, tawaduk orangnya. Dan mukanya kemerah-merahan. Raja tanya, "Kamu tahu tak siapa ni?" Kami kata tak tahu inilah Ismail jaddu nabikum apa kata raja ini Ismail jaddu nabiyikum atuk moyang kepada nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebat raja ini tuan-tuan sehingga bertemu pada episod yang akan datang saja je <laughs> tuan. dengar Fatahaban akhara ditutup dan dibuka pintu yang ke-10 fastakhraja hariratan baydha fiha suratun ka'annaha suratu adam dibuka pintu yang ke-10 ini keluar satu gambar rupanya mirip-mirip nabi adam ka'anna wajhu asy-syams tapi muka dia kita tengok dalam gambar tu macam matahari silau mata canggih tu dia pakai filem apa aku tak tahu Tengok tu dah silau dah mata kami. Ka'annahu ka'anna wajhu asy-syams. Wajahnya macam cahaya matahari. Lalu raja kata, "Atarifu man haza?" Kamu tahu tak ni siapa? Kami kata tak tahu. Hadza Yusuf alaihi salatu wassalam. lah, Nabi kata, eh Nabi Muhammad pernah sebut dalam hadis, Nabi Yusuf ni mukanya macam matahari. Sebab itu antara kehandsaman Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Yusuf, Nabi Muhammad lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Cumanya kehandsaman Nabi Allah Yusuf menimbulkan fitnah. Siapa yang tengok memang fitnah. Tapi Nabi Muhammad dia punya handsome macam Al-Badrul Muniru Muhammad Sallu Alaihi Sallallahu Kemudian Banyaknya lah pintu Yang ke sebelas Fa'idha suratun rajulun ahmar hamsyus saqaini Keluar satu gambar Seorang lelaki pun Rupanya putih kemerahan kecil betisnya dakhmul batni agak besar perutnya raba'ah sederhana tinggi mutaqallidan saifan dalam keadaan memegang membawa pedang yang ni seorang ada pegang pedang yang lain tak ada siapa pula ni raja tanya atarifuna man hadha kamu tahu tak siapa ni kunalah kami kata tak tahu qala hadza daud alaihi salatu wassalam ini nabi daud alaihi salatu wassalam kemudian dibuka lagi pintu yang ke berapa ni 11 12 12 aku tak tulis 12 فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها سورة رجل ضخم الأليتين طويل رجلين راكب فرسا فقال هل تعرفون هذا gambar yang keseterusnya seorang lelaki yang besar punggungnya Tawilur rijlaini panjang kakinya. Raqiba farasan, rakibu farasan dalam keadaan menunggang kuda. Kamu tahu tak siapa ini? Kami kata tak tahu. Raja ini kata hadza Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian raja buka lagi pintu yang ke-13. Keluar lagi gambar fiha suratun baydha' فإذا رجل شاب شديد سواد اللحية كثير الشعر حسن العينين حسن الوجه فقال أتعرفون هذا gambar yang keseterusnya seorang lelaki muda sangat syadidu sawadil lihyati hitam janggutnya kathiru sya'ri lebat rambutnya husnul ainai atau hasanal ainain cantik dua biji matanya Cantik mukanya Raja pun tanya Kamu tahu tak siapa ini? Kami kata tak tahu Siapa dia? Pandai korang Korang dah tengok dia mukanya <laughs> Wahada Isa bin Maryam Alayhi salam kan Kita boleh cam dengan clue-clue ni Pasal orang Kristian Kan dia lukis gambar-gambar Nabi ni kan Ha gitu Lalu sampai sini habis tuan-tuan Habis Wallahu a'lam bisawab. Acah je tak bil lagi. <laughs> Kulna min aina laka? Lalu kami para sahabat pening kepala. Ya Allah. Sahabat kata min aina laka hadha? Kau dapat mana gambar-gambar ni? Betul, betul. Mai mana? Kan kameraman mana ambil? Kamera pun tak ada zaman tu. Kau tahu tak? Bida'ah kamera ni. Mana ada kamera zaman tu? Kedai foto pun tak ada. Dan kau dapat mana benda-benda ni ha? Mai mana? Sahabat kata apa? Li'annana na'lam annaha ala ma ma suwirat alaihi al-anbiya alaihi salatu wasalam li'annana ra'ina surata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni kata, kau dapat mana wahai raja? Sebab apa yang kami tahu tak ada gambar nabi-nabi tak ada. Nabi-nabi rasul tak ada gambar dia dan ha, kami hanya melihat gambar nabi kami dan betul gambar tu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa jawapannya tuan-tuan faqala maka berkatalah raja inna adama alaihi salam dia pun cerita sesungguhnya di zaman dulu kala oh baru start pula dah cerita ni <laughs> inna adama alaihi salatu wassalam durian ada eh ada eh? okey jangan sa'ala rabbahu ayyuriyahul anbiya min waladihi di, raja ni cerita. Ni cerita orang ahli kitab eh. Ini tuan-tuan nak kabur ayat tadi tu. Nabi Adam alaihi salatu wasalam pernah bertanya kepada Allah Taala meminta kepada Allah ayuriyahul anbiya min waladihi supaya Allah Taala tunjukkan bagaimana rupa nabi-nabi di kalangan zuriat keturunannya. Kalau tuan-tuan pernah ingat satu hadis ketika Allah Taala ceritakan Nabi Adam Allah bentangkan manusia depan Nabi Adam punya ramai ber trilion manusia kan. Banyak sangat Di antara yang banyak-banyak ada satu yang bercahaya Nabi Adam kata Ya Allah siapa ni? Ni apa semua-semua ni? Allah kata inilah zuriat kau wahai Adam Siapa yang bercahaya tu? Itu cicit cicit cicit cicit cicit cicit kan Namanya Daud Daud namanya Ya Allah aku suka dekat dia Aku bagi Berapa? 100 tahun yang umur aku kepada dia aku hadiahkan umur aku 60 ataupun 100 tahun kepada Nabi Adam umur dia 1000 tahun dia hadiahkan kepada ni Nabi Daud jadi Nabi Nabi Allah Adam nak tengok macam mana rupa Nabi Rasul lepas pada dia nanti fa anzalallahu alaihi suwarahu fa kana fi khazanati adam inda maghribi shamsi. lalu Allah Taala turunkan kepada Nabi Adam seluruh gambar-gambar nabi-nabi rasul tadi ha kan semua-semua Nabi diturunkan dan diletakkan dalam satu peti yang dimiliki oleh Nabi Adam dan ditanam di sebuah tempat maghribi syams tempat terbenamnya matahari macam mana dia orang boleh dapat raja ni kata fastakhrajaha dhul qarnain min maghribi syamsi fadafa'a ila daniel datanglah dhul qarnain mengeluarkan peti tersebut daripada tempat tenggelamnya matahari dan diserahkan peti tersebut kepada Nabi Daniel alaihi salatu wasalam. Apa kata raja ni? Amma wallahi inna nafsi tabat bil khuruj min mulki. Wa in kuntu abdan la yasukum mulkuhu hatta amut. Dia kata apa? Demi Allah, kalau ikut aku, aku nak keluar daripada agama, aku nak masuk agama engkau. Tapi walau bagaimanapun, dia kata kat sini, aku ni hamba dan aku takkan kacau kerajaan kamu yang besar. Ha dia kata ke sahabat Nabi ni dan dia kata maksudnya Allah, aku ni aku raja tapi di waktu yang sama aku hamba dan aku ni tak boleh buat apa-apa kepada kamu. Raja ni kata. Wa bima qala lana thumma ajadana fa ahsana jaizatana. Last sekali raja ni pun ucapkan kepada kami apa ni terima kasih dan sebagainya. Dia hadiahkan kepada kami dengan berbagai-bagai hadiah yang mahal. Dan dilepaskan kami Lalu kami pulang ke Madinah Al-Munawarah Sampai di Madinah Falamma ataina Aba Bakrin Siddiq Haddathnahu bima arana Wa bima qala lana Wa ma ajadana Qala fabaka Abu Bakr, wa qala Miskinun Lau aradallahu bi khairan la fa'ala Kami membalik ke Madinah Jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kami ceritakan peristiwa ni kepada Abu Bakar secara detailnya yang macam mana aku cerita tadi kat korang takkan aku nak ulang balik mengahlah aku. <laughs> Lepas tu kami tunjukkan hadiah-hadiah yang dibagi tapi gambar tak boleh bawa balik tuan-tuan. Gambar raja tu pegang. Masa Abu Bakar dengar cerita ni Abu Bakar menangis. Menangis Abu Bakar. Abu Bakar kata miskin, kesian keraja tu. Kalau Allah nakkan dia dapat kebaikan, niscaya dia akan dapat petunjuk. Kau bayang koleksi gambar Nabi semua kat dia belakang tapi tadi Allah hati tak terbuka nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sian ke dia. Sumaqala akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menyokong cerita ni. Apa kata Abu Bakar? Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum wal yahud yajiduna na'ta Muhammadin indahum. Sesungguhnya Nabi Muhammad cerita kepada kami orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian mengetahui secara detail sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisi mereka. Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Kabir Abu Bakar Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Eh tuan-tuan, rupa-rupanya ada dah gambar Nabi Rasul cuma di mana kedudukan peti itu wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak menyangka dan saya kayak gimana ya guys ya. ternyata peti itu ada gitu dan istilahnya wujud seperti itu ya guys ya gambar baginda Nabi Muhammad saw dan itu ditunjukkan oleh Raja Rom Allahu Akbar memang ya orang-orang kata Ustaz tadi orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi itu udah tahu gitu bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi betul Allah tidak memberikan hidayah, Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka pun tidak beriman kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan miskin, kasihan ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya tuba liman yarani wa amana bi. Ya, Beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Jadi yang dikatakan beruntung, yang tidak kasihan, yang tidak miskin adalah orang yang melihat baginda Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beruntungnya lagi diulang sampai tiga kali. Sungguh beruntung dan beruntung dan beruntung. Liman layarani. Orang yang tidak melihatku wa Nabi. dan dia beriman kepadaku. Dan siapakah orang-orang yang istilahnya mendapatkan keberuntungan sampai tiga kali lipat ini? Yaitu seperti kita. Tidak melihat bagi dan Nabi Muhammad SAW akan tetapi kita beriman kepada beliau. Kita cinta kepada beliau. Kita senantiasa bersolawat kepada beliau. Dan itulah kita ya sangat-sangat beruntung apabila kita beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahilham Ya Allah guys, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari sini kita boleh tahu juga ya guys ya, wajah-wajah para nabi yang ditunjukkan oleh Raja Rom ini ya sekilas saja ya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Daud ya kan. Allahu akbar. Dan itu sangat-sangat seronok sekali. Bahkan Abu Bakar uh, menyebutkan dari bahwasanya kasihan Raja Rom itu karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke semoga bermanfaat ya video kali ini pasti sangat-sangat bermanfaat Saya harap teman-teman share ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram ya ke TikTok juga. Oh iya buat teman-teman semua, saya ada TikTok guys ya. Namanya itu Cak Mujib Official. Nanti mungkin kita akan adakan live streaming di sana, ngobrol-ngobrol seperti itu. Teman-teman bisa nanya seperti itu ya. Nah, nanti kita coba jadwalkan kalau teman-teman suka nanti saya akan buat polling ya polling di YouTube di komunitas gitu ya kan gimana istilahnya pendapat teman-teman kalau saya nanti adakan live TikTok. Nah, nanti juga bisa gabung juga teman-teman ya kan. Kalau di YouTube live streaming itu kan nggak bisa gabung ya ya kan harus ada pihak ketiga macam Google Meet ataupun meeting Zoom seperti itu tapi kalau di TikTok teman-teman punya akun TikTok langsung bisa istilahnya untuk gabung ataupun tambahkan kita bisa ngobrol-ngobrol ya kan sekaligus mungkin belajar bahasa atau bah belajar apa ya ah, dekat dekat sanalah keunikan-keunikan cerita-cerita mungkin seperti itu oke itu saja video kali ini wallahu a'lam bisawab semoga mendapatkan kebaikan daripada video ini ya teman-teman sekalian saya pamit undur apabila ada salah kata mohon dimaaf maafkan.